jana gana melan allah allah edablena bolocho hoy bolocho sonchana digla e digla e sonchana gana melan allah allah edablena Karaboy na dada, karaboy na dada. idandena idandena mani yango lada mani yango lada idandena idandena epetay diglaye epetay bolocho idandena idandena chimbalan shivlis koba azar gicho idandena idandena ganamela nala idandena idandena Kana yak duran Yadirina Yadirina Kana melan Allah Edalena Edalena Umrana yasnirtan Yadirina Yadirina Meracho tat Inde ashivlota Meracho tat Inde ashivlota Meracho tat Inde ashivloye Meracho tat Inde ashivloye ምራቾቻይ እንዳያሸብልሞ ምራቾቻይ እንዳያሸብልሞ ሽባዶሌ የወልቦሌ ሽባዶሌ የወልቦሌ ሽባዶሌ የወልቦሌ ሽባዶሌ የወልቦሌ የወልቦሌ የወልቦሌ የወልቦሌ የወልቦሌ የወልቦሌ የወልቦሌ hoy polo cho sonchana digla e digla e sonchana gana mela anala ala edaglena bolo choy polo cho sonchana digla e digla e sonchana gana mela anala ala edaglena Majamo yala, yamatamo yala, idablena, idablena, inado chamala, yanachamo yala, idablena, idablena, yahabo chamala, numam chamo yala, idablena, ya yamaracha shala, yamaracha ala, idablena, idablena. Kana meelanala idableena na. umrana duran, yaak duraan yaatirina yaatirina kana meelanala idableena na. umrana yaas niftaan yaatirina yaatirina miraachotaan inde ashibloota miraachotaan inde ashibloota miraachotaan in the shape of mo, Maracho Chai in the shape of mo, Shibado de, you will go le, Shibado de, you will go le, Shibado de, you will go